Dyma goedwig gloddiau air dolau cothi yn ne Cymru. Mae hon yn ardal bwysig o ran archeoleg. Mae yna ddyfr ffosydd, tancau dŵr, cafnau golchi a chroddfeidd rhyfeinig yn croesi'r safle. Yn y goedwig, roedd angen cael gwared ar 9 hectr o goed oedd wedi heintio a chleddydd coed llarwydd. Roedd nifer o heriau'n perthyn i'r safle. Doedd dim mynediad i gymryd pren allan o'r goedwig, a gall peiriannau trwm ddifrodir nodweddion archeolegol. Fe weithiodd Cyfoeth Naturiol Cymru'n agos gyda cadw yr ymddiriaddolaeth genedlaethol, ymddiriaddolaeth archeolegol dyfed a thirfeddianwyr lleol i ddod o hyd i ateb. Aeth cwmni Thompson's Brothers Timber Harvesting ati i ddylunio system arloesol ar gyfer cwympo a symud y pren. Cafodd coed ei torri'n ddarnau bach a'i danfon mewn sibiau ar draws y tir a'r gebl oedd mewn sawl metr ben y gwaith rhyfeinig i lawr y llethyr at ardal ddanio islaw. Mae'r holl bren a dorwyd wedi werthu fel biodanwydd sy'n ffynhonell ni adnewyddiadwy ac yn cefnogi'r economi leol. Gan fod yr ardal wedi dynodi'n goetir hynafol bydd yn cael ei hadfer ar rhywogaethau coed brodorol, fel derw a chyll. Drwy lwyddo i ddatblygu dill cyniafu sensitif, roedd modd cael gwared ar y coed heintiedig yn ddiogel a gwarchog yr henebion cofresredig yn ei cothi.